За ингээд ёо ингээд <laughs> ёо ч үгүй зэрэг хэлээд байна. За ёо ингээд бүгдээр одоо ингээд факшн тоглож байна тэгээд би жоохон хуцарсан юм шиг үлээ. Гэхдээ яг хөө бүгдээр студиус одоо факшн одоо хоёрж байгаа. Миний хувьд тий. Миний хувьд <laughs> Тий, миний хувьд болохоор эпизод 1 Гэхдээ миний бодлогоор эпизод 2 өмнөхийн та нар мэдэх бах. За чи надаас эндер төрөл авах уу? Гадаа байна. 6. За. За. Үй үй. Үгүй. Үй. Тэгэд энэ удаагийн эпизод дээр бид хоёр юу их вэ? бодолтой байгаа. Blade Spawn руу аваад энэ энэ байшин хаяад би хаашаа энэ нууц газар <laughs> нууц газар жоохон бэйзэ барих зоригтой байгаа энэ эпизод дээр одоо яа энэ хараал сэндэр байна яг ч бол амар мөн. Манай толгойлогч буюу бас хамгийн их совтай лексози маань бид бид толгоолоод явах байгаа. Манай мапи мапи толгойлогч. Йоо, <laughs> за тэр их хоёулаа. Аа, ихтэй хоёулаа мэдчинээс юм аваад эндээс юмудаа хусаад наваа ер нь бол дагаа явж хахад ер нь бол болох юм байна. Э, би би тийм амар нохоо шиг болчихлоо зүгээр би зүгээр <laughs> авдар мавдар сэрхтээ айтем идрээ аваад за би гал тавьж шүү төөбөр тавьж шүү болгож шүү байгаарай <laughs> би шатаж бай <laughs> өөрөө олчихсан ёо манай фейсбүүк амар харагдчих. За за өстой ёо өстой гоё Юу Walking Dead дээр гардаг шиг мэдгүй. Харин тийм ээ. Юу энийг хартаа. Би скриншот хийлээ. Маа. Би ч гэсэн. Йоо зүү. За чи хэрэггүй хогоо хайна. Йоо. Би ч гэсэн. Level 2. Garbage. За би болчлоо. За ёо ёо. Би би энэ энэ. Үгүй ажиж бол ашгүй өөр цааж нөгөө ашгүй за яа яа өөр цаах нар ямар гоё гэж байна. Ой. <laughs> Майн их газар мацра барь шүү заяа. Тэгнэ тэгнэ. За нааш ой. Яа манай байшин артист тийм үү? Би бол байшин барихтаа муу санаа ондоо гаргахтаа ер нь бол муу байгаа. Манай хөл одоо шиг. Би бол тэгээд нөгөө загвар дизайн эдгээр дээр л ажилладаг. Тийм, тэр нь тиймэрхүү юм дээр ажилладаг. Одоо манай оператор дээр л одоо Тэгээд аян зандаа гарцгаа хийдэг тийм ээ. Let's go. Чи бас бичлэг хийж байгаа тий. Тийм. Зүг зүг зүг. Маш зүг даа. За зүг. Ваа чамд 3 айрон байна уу? 3 айрон. Тийм. Баахгүй шүү дээ. Оо би шиг заах. Яг гэж байгаа. Би нэг water bag тавьж эбэлж идэгчсэн. <laughs> За за одоо тэгэл water bug-гүй эмэлж идэх сүүл. Йоо. Яа яа яа. Йоо нярта наран цэцэг яа. Гоё. Оо наран цэцэг шүү. Ойлгосооч. Амар цэцэрлэг дуу. Ойлгосооч. Ойлгосооч. Will you marry me? Хоо чи зөндөө айран бай. Йоо энэ хэрэг болно шүү. Чи аваа миний пикакс нь юу ч хийж чадахгүй зүгээр. Өглөөл би сэлк тоочоор аваадсан биш юм тийм. Ой хоёул доошлох уу ер нь. Одоо энд ийшээ доошлж жагаад бейсээ барих уу? За тэгсэн ч яах вэ? За ясаж яах вэ? За үчи би Brightness яг оо nice ёо яа. Сайхан байна уу? Ёо цочлоо шүү дээ нөхрөөс. Ёо. <laughs> Аа чанга ороод ирвэ. За За бид хоёр нүүж байгаа шүү дээ. Бид хоёр нүүж. Тэгэхгүй наад чи хүмүүс дураараа клейм хийж чадахгүй болохоор хүмүүс дураараа орж ирэх хэцүү байл. Найшруулах хэцүү. Тийм үү? Тийм. Ингээд гар дураараа орж ирчихсэн юм чи. Юу нөө эсэмэ. Юу яасан бэ? Йоо, эндэрмэ. Йоо, наа эндэрмэ чи шүү дээ. Йоо, бэлэр дот. Бач би ороод сарын за манах би хөршгөө хаахгүй бол би нөө брайтсаа тулгсан ч өлегтэй юм харагддаг бай. Өө <laughs> чигээр. Тэ миний брайтнерс шүү дээ. 100 200 300 хөө. Эй, за одоогоо шүү дээ. Миний брайтнерс. Йоо чи миний дэлгэцийг хартаа үр. Өдөр шиг явж харагдаж байна тхүү энэ кейв. Йоо. Аха. Ее. Зөөлөл. Минээсээ дэлгэцэн дээр нар тусаал байсан юм л та. Тэгээ гэрэлтэхгүй байна өдөр. Тэгж би стрим эхлүүл тийш үү. Одоо аа Аа гэж авчи. Аа стрим гэсэн юм уу? Би стрим эхлүүллээ шүү. Стрим стрим стрим гэсэн шүү. Аа юу вэ? Тэгээ стрим бид нар бид хоёртай гал гэж стрим хийх гэдэг юм. Оо стрим хийх дими юм байна. Дими шүү дээ бид нар хүмүүс хүмүүс хаан стрим снайпер гэж хүмүүс хурж ирээд лаа бол ши тэр нэг бичиж. Оо хартаа уу. Би хартаа уу. Юу? Нүд баахан тийм аа. Чит намайг стр. Юу. Юу. Шууд фри хонгил. Фри түнэл. За гайгүй хаа би энэ гэдэг битээ эргээ хэлчихээ спаунер авцсан байна шүү дээ. Авц авц. Оо оо оо заа. Хөөе шууд дээрлэгдэнээс. Гараад гараад. Аа би энэ л мөн. Би 63 мянгатай. Итэкстэй л ой байж ой. Итэкстэй л араа гахаа чи ой. Тийм биш үү? What? Би ямар тэлэг юм бэ? Нэг мэдсэн чи 63 мянгатай болцсон байна уу? Йоо. Баяжчихсан гоос тээ. Level 2 дахиад. За дахиад X үе чи өгөөд нь штэ. Аа. Оо. Баярлалаа. За X-д баярлалаа. Үнэхээр ашигтай байна. Ашигтай байна. <laughs> Ашигтай байна. За Obsidian. За хин ороод X-д ороод ирлээ. Үй. X-д Obsidian өгч нү. Юу? Юу ээ ой. Юу? Өчи жоохон реакц жоохон 50%, 50 50. Яг юм үтсэн шиг байх. Дээр. Дээр үе. Яг юм үтсэн шиг байх хэрэгтэй байна үе. Ой. Би амтралтай үе гоё юм өгж өгж байгаа хүн харсангүй үе. Ой. Яах <laughs> вэ? <laughs> <laughs> чи ийм жоох юм байх гэдэг юм уу? тоглож байгаа байлгүйтэй хөөе. Ийм жоох юм байхгүй. Зөө зүгээр дээш гараа хөөе. Наача ба арай шүү. Та яа факт чи обсиданер ямар цамаа юм бэ? Ее. Ямар зүгээр зүгээр зүгээр. X-Mate-тэй хамт барья л да. Гүй гүй хэрэггүй. Чи яах гээд байгаа бэ? Гүй томсгоо ёо тэнийг юм уу? Яа чи ингэж Е. За ёо. Ёо. Ёо. Хай мөн. 야, 빨리 확실히. 나. No. 이거 있어요. 아, 이거 좀 이렇게 많이 들어가지고. 아, 이거 좀 이렇게. 이 택시 반도 저기 전화하는 거. Ёо чи. Ёо. Ёо. Шот нүд. Шот нүд өгдөг юм шүү дээ. Коул, коул өгч та, коул, коул, коул. За коул аваа. Ёо. Ёо. Клачлаг. Бити power хасгаатай өө. Бити power хасч болох. Гүй биш яг дуусах болоогүй. <laughs> Яа! Яа! Яа! Үе хаглаач. Ее. Наа нэг 1000 доллар авлаа да. 1000 доллар. Yeah, 1000 доллар. Мониг бол түбэр бол моник олон юм шүү дээ. <laughs> За 50. Ингээд let's go. Ингээд шууд ингээд. Ингээд. Ингээд. Яач юм бэ? Оо. Болдоо тавьдаг байхгүй. Болдоо тавьдаг. Яг бодчих. Модыг шатаах юм байна да хөөе. Плейзүүд мод шатаах юм байна да. Тоол. Одоо дотор гарч ийн бүгд. Аа тий одоо дотор байна. Оо яа их саджи. Урзаач. Йоо би <laughs> саялсан болчихлоо. Тэглээ. <laughs> Үчи надаа л та. Шууд 61к ёо 41 байснаа. Э. Гадаа гараад байгаа юм байна. Лоо сайн намайг плей зөхөд унгаачлаа шүү дээ. Ямар үлдсэн. Тэг үү? Тийм үү. Нэг крипер ингээд зөксөн цаанаас нэг крипер нэг нэг плей зүрж ирэл. Хачиж байгаа юм. Өдөөд байгаа. За за тэгээд ер нь ингэсгээ дуусгая да. Тэгээд дуусгая да. Зорилгоо зорилготой хөрчлээ. Зорилготой хүрлээ. Шинэ бейс барьж чадлаа. Энийг өөдөөс урс урсаад урсгалыг яаж боловлох вэ? Наадолч гадаа төрөөдөх нь яаж боловлох вэ? гадаа баарамдах юм уу нэг мөсөн? Аа? Йоо, нав их унгалаа. Оо, fuck. Бүр дээвэр бүр нэг мөсөн онгоолгочих. Дээвэр нэг мөсөн бүр онгоолгочих шүү дээ. Оо, цаа, бо комботж гарлаа үү. Обсидиан илүү найдвартай юм шүү. Комботж гарлаа. Үгүй. Комботж гарлаа. Модны болчихсон. Come on, хөө, ийм бүр хөө. 10 секунд яв ийм удаан билүү. Гөлхөс. Залуучууд Mondex хийдэгж шүү. Кса. Цог дуулаарай маань. Money money money money money. Монго. 80 мэг хүрээч. 80 мэг. Монго бидний тэрхтээ. 76 мэг гинэ. Оо яаж ийм натам уу? Чиний сорт чи хайшин стакаар нөгд юм уу? Blaze Rod-ыг. Гүү наа чи юу байгаас тээ энэ суур тэмшээ Blaze Rod нар нь өөрсдөө юм баггүй юу? За тэгээд баярлаа. Лайк бол гава дараараа бид гурав дээр тэгээд ямар ч сан peace peace peace peace peace peace peace Russian put number 1 yeah Russia <laughs> За за за